Արև ձեզ։ Ուրեմն մենք սովորեցինք use effect եւ use state ֆունկցիաների մասին։ Հիմա պարզվում է այս տիպի ֆունկցիաները անուն ունեն։ Իրանց անվանում ենք hook-եր, hook-եր, hooks։ Կարևոր է դա իմանալ, որովհետև hook-երը նաև ունեն որոշ օրենքներ, որի մասին մենք պետք է իմանանք եւ չխախտենք այդ օրենքները։ Օրենքից օրենքից մեկը նա է, որ ուրեմն երբ որ մենք օգտագործում ենք այդ հուկը, որևէ հուկ մեր ֆունկցիայի մեջ, պետք է այնպես օգտագործենք, որպեսզի կապ չունի, երբ այս մեր կոմպոնենտի ֆունկցիան կանչվի եւ ինչ իրավիճակում։ Միշտ այդ հուկը պետք է կանչվի եւ կանչվի ուղիղ մի անգամ։ Բացատրեմ։ Պատկերացրեք մենք օգտագործում ենք use state հուկը, որին տալիս ենք նախնական օրինակ true, նա իհարկե մեզ կվերադառնա միած զանգված, որի ուրեմն, ոպ, զանգված, որի առաջին արժեքը կլինի հենց արժեքը, հիմ այս պահի արժեքը եւ իհարկե միատել ֆունկցիա, որով կարող ենք արժեքը փոխենք։ Հիմա պատկերացեք, sense բան ենք անում։ Ասում ենք, եթե value-ն false է, ապա այդ ժամանակ օգտագործում ենք use effect։ Չէ, ուստեղ ասենք ասում ենք, որ այս use effect-ը հետևում է value-ին, որ value-ն փոխվի եւ այս ֆունկցիան կկանչի, չէ՞։ Use effect-ը գիտենք։ Սա չի կարելի անել։ Որովհետև սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այս հուկը կաշխատի կամ չի աշխատի, նայած տրված value-ն ինչ է, նայած այս if-ը ինչ է որոշում։ Դա խախտում է հուկերի օրենքներին։ Այսինքն, նենց է ստացվում, որ որպեսի մենք սա ճշտենք, սա միշտ պետք է լինի if-երից, loop-երից դուրս, okay։ Այսինքն ինքը պետք է հիմնականում կնկատեք, որ հուկերը, երբ որ մենք օգտագործում ենք use state, use effect եւ ապագայում ուրիշ հուկեր, այդ հուկերը հիմնականում մենք միշտ գրում ենք մեր ֆունկցիայի վերևը։ Վերևը շարում ենք բոլոր հուկերը, հետո դրանից հետո արդեն նոր մեր ընդհանուր լոգիկան է, հա, կոմպոնենտի, if-երը, loop-երը, չգիտեմ ինչը, կապ չունի բայց անպայման պետք է հոկերը այնպես դասավորենք մեր կոմպոնենտի մեջ, մեր ֆունկցիայի մեջ, որպեսզի կապ չունի երբ եւ ոնց այս ֆունկցիան կանչվի, մեր հոկերը միշտ կանչվեն։ Okay, դա օրենք է հոկերի։ Այդ մեկ։ Երկրորդը Պարզում է, որ հերիք չի, որ մենք կարող ենք օգտագործենք ստեղծված հուկերը, որը React-ը տալիս է, որից երկուսը use state-ն են եւ use effect-ն են։ Մենք նաեւ կարող ենք ստեղծենք մեր հուկերը։ Հիմա, որպես օրինակ, եկեք պատկերացնենք, որ ուրեմն մենք ստեղծում ենք մի հատ state value, որը ուրեմն ունի նախնական դադակ text եւ մի հատ ֆունկցիա, իհարկե, որով մենք կարող ենք այդ իրավիճակը փոխենք, այդ state-ը փոխենք։ Հետո եկեք ստեղ ուրեմն դնենք մի հատ input box, որը ուրեմն կկարդա այս արժեքը եւ միշտ երբ որ նա փոխվի, ինքը այս ֆունկցիան օգտագործելով state-ը կամ իրավիճակը կթարմացնի, կփոխի։ Ահա, խնդրեմ, okay։ Այս քանը կոդի པարզ է, նորություն ստեղ չկա, չէ՞։ Հիմա եկեք նաև մի հատ էլ ուրեմն մի հատ state ավելացնենք data, որի մեջ մենք ուզում ենք դնենք ինչ որ COVID-ի ինֆորմացիա։ Այսինքն միտքը ինչու՞մ է, որ ստեղ մենք կգրենք ուրեմն երկրի կոդը, Եվ երբ որ ուրեմն երկրի կոդը լինի գոնե 2 տար, գոնե 2 տար չէ, հենց 2 տար, Մենք ուրեմն fetch կանենք ինչ-որ մի server-ին, որը մեզ կուղարկի ինֆորմացիա այդ երկրի մասին։ Այսինքն մենք կարող ենք միած sense բան անենք, use effect-ով, ուշադրություն դարձնենք value արժեքին, ամեն անգամ value արժեքը փոխվի, այս ֆունկցիան կկանչվի, Եվ այս ֆունկցիան ինչ կանի։ Կուսումնասիրի value արժեքը, կհաստատի, որ իր երկարությունը 2 է, եւ այդ դեպքում ինքը fetch կանի այս corona api.com server-ին, որտեղ որ ինքը կուզենա այդ երկրի մասին ինչ որ տվյալներ հա ուրեմն ինքը stream-ից կստանա JSON-ը եւ ահա մենք երբ որ ուրեմն data-ն ստանանք, մենք ուրեմն այդ data-ն կթարմացնենք այս state-ի մեջ, այս state-ի մեջ, օգտագործելով այս ֆունկցիան, չէ՞։ Այսքանը մենք գիտենք։ Ու եկեք ուղակի որ տեսնենք որ աշխատում է, ստեղ ուրեմն ասենք, եթե data-ն undefined չէ, ապա այդ ժամանակ եկեք ինչ որ ստատիստիկա հավելացնենք, չգիտեմ, let um confirmed թող լինի ինչ որ դադակ տեքստ սպահին, բայց եթե կա, ապա թող լինի ուրեմն data.data. ոնց էր, այս մասը մոռացա, եկեք մի հատ debugger տնենք ու ուսումնասիրենք այս data-ն, որ հիշենք ոնց ենք հասնում, էլի confirmed-ին։ Confirmed-ը այսինքն քանի հոգի է հաստատվել հիվանդ այդ երկրում, okay։ Հենց որ եկեք սա բացենք եւ ստեղ գրենք, չգիտեմ, US Ահա, այստեղ հիմա data-ն ուրեմն մենք եթե ուսումնասիրենք, մի րոպե, մի քիչ sense բերեմ, մեծացնեմ։ Так, հիմա եթե data-ն ուսումնասիրենք, ուրեմն data-ի մեջ կա data, հետո կա latest data, հետո նոր confirmed։ So data, data, latest data, confirmed, դա է մեզ պետք։ Նենց որ ստեղանում ենք ուրեմն uh, data.data.latest data.confirmed Եվ դա վերագրում ենք confirmed-ին։ Ինչ-որ sense մի բան։ Եվ ստեղ ուրեմն մենք ուղղակի կնկարենք մի հատ h1-ի մեջ confirmed, քանի հոգի է հիվանդաց է այդ երկրում, հա ինչ ուտենց մի բան։ Խնդրեմ, US-ում ուրեմն այդքան են, Հայաստանում AM, այդքան են, եւ այլն եւ այլն։ Okay, ուրեմն մենք այս այս օրինակը արդեն մենք ուսումնասիրել ենք ուրիշ վիդեոյում, չէ՞։ Այս հիմա նայեք ստեղ, պարզվում է, որ այս ամբողջ լոգիկան մենք կարող ենք փաթաթենք մի հատ հուկի մեջ։ Իսկ ինչու կուզենայինք դες բան անենք։ Դե պատկերացրեք, որ մենք ունենք էլի ուրիշ կոմպոնենտներ, որոնք ուզում են ուրեմն որոշ երկրների մասին հավաքել կորոնայի ինֆորմացիա։ Okay, բա ինչ անենք այդ դեպքում։ Այս ամբողջը խոմ copy paste չենք անելու մնացած կոմպոնենտների մեջ։ Պետք է անել ավելի խելացի բան։ Ա, use ուրեմն hook-երը հենց այդ խնդիրն են լուծում։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա ես կարող եմ ստեղծեմ մի հատ hook, իսկ hook-ը ինչ է, ընդամենը մի հատ նոր module ենք սարքում, գրում ենք, չգիտեմ, use corona data.js, հա, ինչ որ տես մի բան։ Ստեղ ուրեմն մենք export ենք անում որպես default մի հատ ֆունկցիա, որտեվ hook-ը հիշեք, որ ընդամենը մի հատ ֆունկցիա է, որը կընդունի ինչ որ արժեք value Եվ ուրեմն ինքը ինչ կանի։ Ինքը ուրեմն մի րոպե հեսա ստեղ գանք, այս ամբողջ ինֆորմացիան վերցնենք եւ դնենք մեր հուկի մեջ։ Եվ ստեղ ասենք return data։ Վերադառնում ենք data-ն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մեզ կտրվի ինչ-որ մի արժեք, Եվ մենք ուրեմն քանի որ user այդ նույն լոգիկան կարճ ասած կոմպոնենտի բերում ենք ստեղ, ուղղակի արժեքը փոխանցում ենք հա փոխանցում ենք ստե եւ մնացածը լրիվ նույն ձևով աշխատում, ուղղակի ամենավերջում մենք վերադարձնում ենք այն ինչ որ data-ն։ Okay։ Իսկ ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք փոխենք state-ը data-ի, այս ամեն ինչը նորից կկանչվի եւ վերջին անգամ արդեն data-ն կունենա իսկական ինֆորմացիան եւ կվերադառնի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա որպեսի սա օգտագործենք, մենք հիմա այս ամեն ինչը կարող ենք stage ջնջենք։ Եկեք comment անեմ, ինչու՞ չէ։ Եվ ընդհանրապես դեր գրեմ const data, թող լինի use uh, corona data եւ փոխանցեմ value։ Այդքան բան։ Այսինքն այս ամեն ինչը ես հիմա փոխարինեցի այս մի հատ տողով։ Հա, մենակ այս այս info, այս use effect to բաները պետք է իհարկե մեր հուկում վերև import անենք, use effect եւ use state-ը Եվ ահա, հիմա ստեղ եթե գրեմ US, ինձ կտա դա, եթե գրեմ Ռուսաստան, կտա դա, եթե գրեմ Կոլոմբիա, կտա դա, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ մենք այդ սաղ լոգիկան, այս սաղ լոգիկան վեցեցինք եւ գցեցինք մի հատ ուրիշ ֆունկցիայի մեջ, որպեսզի այդ ֆունկցիան կարողանանք նաեւ օգտագործենք ուրիշ կոմպոնենտներից։ Եվ ահա մենք ստեղծեցինք մի հատ hook։ Եվ ինչպես նկատեցիք, ուրեմն մեր hook-ը իր ներքից օգտագործում է s hook-ը եւ s hook-ը։ Այսինքն հուկերը կարող են իրար օգտագործեն, որը շատ հետաքրքիր է, այսինքն եթե մտածենք ֆունկցիաների դերը հենց դա է, չէ՞, որ մի ֆունկցիան կարող է մյուս ֆունկցիայի օգտագործի։ Քանի որ հուկերը ընդամենը ֆունկցիաներ են, խնդրեմ, մենք կարող ենք sense հետաքրքիր լուծումներ ստեղծենք։ Եվ այդքան բան, հույսով եմ այսքանը པարզ էր, հույսով եմ օգտակար էր, շուտով կհանդիպենք։